现在我们开始聊第二部分内容，用数字绘画的这些工具，比如像电脑、手绘屏，当然还有我们的其他辅助工具、快捷键之类的，可以完成哪些工作，或者说可以做哪些我们感兴趣的事情，这个是一个很关键的问题。现在绝大部分人把工作理解为上班，上班这个不是工作，上班是维持你的生存需求，工作是做你想要做的事情，这完全是两回事儿。比如像我就是一个不上班，但是我天天都在工作的人。 所以，很多朋友对数字绘画感兴趣，他们很希望自己能画出一个类似于或者当然比左边这个屏幕画的好得多的这种绘画作品，交代一个图像，我们自己看起来挺好看，可能是配色，有可能是造型，有可能自己感觉在某一方面有一个突破，比如像在透视上进行一个改变。当然，种种想法让自己很有成就感，这个出发点是非常好的。但是，接下来用电脑工具可以做些什么？我们这次来大略说一下。 在使用电脑绘画工具，我们第一步要做的就是了解一下软件的问题，就用什么东西画。那这里我想说的呢，我想我在很多平台都已经说过，你只要是你的主题、你的内容是合理的，你可以用任何一种形式表达。电脑工具也一样，只要你会画，你用什么软件都一样。但这次呢，我给大家稍微区分一下，这软件主要是分两个类型，我们看一下，一种呢就是像这种。 o u t Rage，很多上班的人他会有这种概念，就是这个 o u t Rage 不好使，它不如 Painter，不如 Photoshop，不如这一类软件呢更具有制作性，更具有标准性。而创作恰巧需要的就是可能性，它需要的不是固定性。只有制作，就是完成别人想要的，并且要统一质量，十个人做出是一个样子的，这质量不会降低，当然高也高不到哪儿去。 这个质量是可以用数字衡量出来的一个标准的。这种工作呢，会使用比如像 Photoshop，比如像后期可调整的 Painter 这种软件。像 ArtRage 呢，就是和加上绘画基本上是一样的。当然，也有很多人习惯于设置一个快捷键，就是后退键。那个后退那是很可怕的。在第一段视频里面我就已经说过了。如果你了解绘画关系，你是画画的人，是创作的人。 你是知道怎么去调整画面，而不是修改错误，这完全是两个概念。那我们说的软件，这个软件呢，我大概给示范一下。它的缺点就是不适合做设计，它的优点是可以进行创造。这个创造就是有一定的随机性，比如像它有大量的厚度比较高的笔触，有纹理。我大概给大家来演示一下，刚好让你们看一下我这个真实的实力。画一个什么呢？ 我看刚才那个笔触，就是他模仿这个颜色呀，真实画笔画到一定程度之后，看画到一定程度，它就没有颜色了。这个模仿的还是比较真实的。当然，你只看一笔还是能看到数字的这种痕迹，但是如果你用大量的组合，就会好一些。啊，我们让它有点思索状。 那么像 ArtRage，当然我想你在镜头上可能看的不太清楚。如果你感兴趣，可以看一下微博。近期我如果有时间，我会用这种软件画几张，大家可以看一看。当然有可能放出过程。所以这种绘画类软件，如果你是做加上绘画的，如果你是想尝试某种视觉效果的，你可以去选择这种软件呢，在数字绘画上进行练习。当然，这个基础一定是传统绘画加上绘画。 比如这里边，你可以看到左面的，啊，我这鼠标我都看不见，因为离太远了，镜头上应该会好一些，能看到这个有油画笔，这个是什么？这是水彩笔，有刮刀、喷枪，这是水笔，link pen，这 pencil 这铅笔，这是什么？这是滚刷，我就不一个个说了，就是它基本上和我们架上绘画。 和我们真实世界应用的材料的那个调的那个数值感觉是接近的，所以你可以尝试一些有意思的效果。第二种软件就是我刚才说的制作型的，就像现在右边屏幕这个，这个是 Art Studio。像这种制作型软件，它比刚才说的这种绘画型软件有一个区别，就是它会少一些属性。有些人做笔刷啊，他会说什么样的透明度？现在有很多人愿意要笔刷啊，特别不理解。 因为你笔刷是用因素组合出来的，你完全可以自己做嘛。你要过来也没有太大意义，那你直接要个印章都好，把别人的画变成一个图案，自己点一下，一张画出来了，那不更方便？所以，我想你还是要了解它的原理，这样的话你自己制作什么都比较容易。那它比绘画软件少的属性就是厚度属性、油层属性、光膜属性，当然还有一些其他的很怪异的，比如像这个那个叫什么伽马属性等等的。 但它的好处是，可以更快速的少考虑一些因素来进行制作，比如像左面那张画就是用这个软件画的，都很容易，基本上不用考虑厚度，我只需要考虑色彩，考虑点透明度，还有基本的就是绘画关系了疏密啊等等的。当然，我也来示范一下，选一个颜色，黑色就可以，找一个笔刷。 这都是从网上下载的，看一看笔触大小，啊，还可以稍微缩小一点。好，我刚才将笔触稍微缩小了一点，因为这屏幕离我太远，看不清楚。我们来画一个，画一个好玩的东西，画一个杰克，画一个愤怒的杰克。 啊，非常愤怒！啊，抱歉啊，我这个是有很大透视，我是站着，并在其他角度画的。啊，非常有意思！啊，头太圆了是吗？有点像洋葱。无所谓啊，就是我们用平面类的这种软件，可以很容易的将图形、将最基本的视觉效果表达出来。当然，它和刚才说的绘画软件还是有区别的。 就像你看照片和看油画，那当然那个差别太大了。油画有厚度，有光膜嘛。那么我们看后面，这是用这个软件画的两个小画，一个在青岛画的小风景速写，还有一个，这是最近我在整理书的一个插图。我看一下，这完全可以用这种软件达到这个效果。前面只是说了一些最基本的，怎么去把图像画出来。这数字绘画用哪种软件，交代我们所想要的那种图像。 一种是绘画性比较强的，一种是平面一些因素稍微少一些的这种软件，略微说了一下。那么在有图像之后，我们下一步可以做什么？当然不是说每个人都要做。我们用电脑绘画工具，除了交代平面图像，还可以做哪些工作？那当然不仅仅是平面图像了。我们说的是绘画，绘画是将三维的空间的物体交代到平面的二维之上，并且要以平面二维的视觉的规律，把三维的空间体积表达出来。 所以，画画的人不单是要会画平面的物体，同时也要对雕刻有一定的了解，要会雕塑。最基本，你要会泥塑制作工艺，你可以不必那么了解，比如像怎么去翻模等等的。但是泥塑你要会，要具备对空间中物体的体积的认识。这样的话，平面图像才能表达更好。当然，有这个空间体积意识，你就可以做其他的工作。我们来看一下这个。 这是我学生共同准备制作的一个盒子，当然它是一个有意思的小东西吧。现在先不细说，关于这个和我合作的学生呢，以后等这个盒子出来之后再给大家介绍，会在各个平台都去讲这些主创是怎么样来做的，这个非常有意思。我们绘画左边这种简单的小速写，会画个人物，画个群像组合，这个呢只是最基本的能力，不是会画这个，你就是艺术家画家了。这个在第二期我就说过。 你仅仅是一个能画画的人，但是当你经过大量的沉淀之后，你对视觉感受、对视觉流向、对镜头、对你内心中的世界、你自己的理想有了一个标准之后，你可以去进行创造了。这创造当然你可以继续油画的创造，只不过油画这种平面图像呢，那是在过去的时代里，由于没有其他的影像技术，所以它被列为相对地位较高的艺术表现形式。现在艺术表现形式变得更丰富了，我们有更多的选择。 当然，我不是指的像画漫画，就是这个艺术表现形式。 <laughs> 我指的是，它是我们审美感受能感受到美的途径之一。当然，这个你们看的也很清楚，这个不是按漫画画的，这只是一个最粗糙的一个小草稿，后面画出来的也不是这个样子。我想让你们看的是第二个镜头，是这个镜头。那我们有了平面构成，我们有了内心中的故事，有了世界，可能这个世界需要某一个镜头啊，用这么一个图像来进行表达。 你画出这个小草稿之后要干什么呢？你需要让这个草稿变得合理，并且让它可实施，也就是说它不单只是草稿，它能进一步的优化，能打动人心。那么下一步要做的就是这个工作了。我们需要将我们想要表达的物体在头脑中以三维的形式表达出来。当然，纯平面的绘画这个以后我们再探讨，这次只是说电脑工具能做些什么。以三维的方式表达出来，这个就是 ZBrush。那很多人把它叫做艺术家使用的软件。 它不是像什么三 D 呀、玛雅呀啊，当然那些软件我也不太熟。它不像那些软件，更多是工作性质。这个软件呢，更多属于是设计和创造性质，因为它不是为了给游戏做低模啊、绑个动作呀之类的，它需要你一点点进行雕刻。那么我把这个图像略微放大一点，我们将图像略微放大一点，我们看一下右边的这个镜头，再看一下左边的这个镜头。 我们再找这个距离，比如说右边可能这个距离会有点远，左边这个紧迫感会更强一些。然后我们再来看这块，所有的动作啊是否符合于这个生物的结构。同时，在你进行艺术创作的时候，哪些东西是你想把它加强化的，甚至是拟人化的，甚至是变形化的，甚至是想象化的？就是说，这个物种如果进化或者退化，会变成什么样？每个动作要合理。 啊，这个很有意思。同时呢，由于你是在三维空间中啊，假象三维空间中进行制作的，所以你可以随时的通过各个角度去看它，啊，去看它是否合理。当然，我放大一点，甚至包括细节。当然，这个细节做的很粗糙了，这细节做的比较粗糙，但是可以大概看一个样子。我们可以看各个角度它的形态。 空间是否合理？当然，这里边会涉及到一点立构啊。把这个调整一下，太远了都看不清楚。稍等，哎，让这个老鼠翻过来，非常好。我说的立构是，比如我们现在只是看到一个平面的图像，那它在各个空间位置是否合理呢？我们可能要看它的顶视图，要看它的，刚才看了这个侧视图，我们可能还会看它的这个正视图，比如像这个样子。 我们把正视图调到中间，所以可以从各个角度来对它进行一个初步的判断。那我们看这个角度还是很有冲击力的，所以在后面的镜头我们会考虑需不需要啊某一种角度，比如像这个角度啊，后面我想可能会需要一个尝试。当然你可以做一个简单的渲染，我们两边来进行一个对比。好，我们也找到这个角度，嗯，渲染级别开的很低啊，放大一点。 啊，往这边挪一挪。好，嗯，这个角度的冲突感会强一些。那我考虑能不能把光调亮一些。好，那么右侧的比左侧的又更好一些了。这个就是我们用这个电脑工具啊，进行创造一点点处理的一些小的问题。当然，很多人会关注我怎么做这个毛啊，怎么去雕这个东西啊，怎么去做这个细节呀。在我学生去做这个初步的模型的时候呢。 当然，设计我们需要进行反复讨论，但是在软件制作部分，这软件的应用它只用了一个月时间。像这种啊，你学了就会的东西，能快速完成就快速完成，一加一就是等于二。那么什么东西是需要你耗费心血的呢？我如何选择这个构图？如何选择角度？我应该画成什么样的形象？它的动作是否合理？当然，除了画画以外，还有其他的，我们可能需要了解的，比如像这个生物是怎么进化的，比如动物的食物链啊，还有它的这个社会等级啊。 这些我们创造的时候可以不完全遵循那个，但是我们心里边要有一个。那么什么是好的选择呢？之前我们说过选择这个话题，我说以后细讲。这次虽然不细讲，但可以提一个方面。一个比较好的选择是你知道有一，同时还知道有负一，然后你选择了其中一个，这叫正确的选择。就是一个事物你知道有好的一方面，还知道有另一个方面，当然甚至你可能知道三个方面，甚至四个方面，然后你进行选择。 这个才是一个好的选择，是你主观进行判断的，你才能产生人的价值，而不是我现在什么都不知道，然后直接你告诉我是什么，那个不叫选择，那个叫被强迫，那不叫选择。当然说在这一步之后，这个非常好了吧？这个没用啊，这个也是，这个已经是很粗糙了，这个也非常粗糙。那后面还要对动物啊进行画一层一层的皮肤肌理材质。 这些都要一层层画上去。那在这个之外，我们还可以再做什么呢？好，我们来看一下。我们还可以用现在非常普及的引擎类的软件，可以制造一个真实的世界，把它放进去。那相当于你自己做一个电影嘛。那很多人没有入门是卡在他们认为学任何一个东西都需要用时间。我想呢，我想只有傻瓜才会认为一加一等于二这么一个公式会浪费你一生时间。这不会浪费你一生时间的。 能浪费你一个月时间就不错了，所以一个月时间我学会打造一个世界，这是一个很好的事儿。我用一个月时间，我学会怎么去用软件儿在空间中雕刻，雕刻我想要的这个形体，不管是刚才的老鼠还是蜥蜴，这都是在空间中进行雕刻。但是怎么雕刻，这个是浪费你时间的；雕刻成什么样子，这是浪费你时间的；你这空间合不合理，符不符合空间造型规则，这是用你时间的。 而使用一个工具，这不应该浪费你时间，工具应该节省你的时间。好，那么这次呢，我刚才说了很多，那归根结底来说呢，就是画只是初步的我们要做的事情，画一张画。啊，我把它停一下，要不然它会一直渲染下去的。第二部分我们就先说到这儿，非常抱歉，由于前两部分呢讲的内容比我想象的要多，所以在第三部分。 也是和电脑工具有关的这一部分总结呢，我在下一期再和大家聊。非常高兴和大家聊天，那么咱们下次再见，拜拜。